Otra vez Alves de primera, Rabío que está inmenso. pero Mbappé busca la vaselina, el disparo. Crisis de, de Quería de Mbappé у Ренна. А вот Килиан Бапе. Ой, какой удар! В исполнении по флангу, когда он убежал от э, Да Сильва. Dixième meilleur buteur de l'équipe de France. Et Mbappé qui est parti dans le dos de la défense espagnole. Mbappé le piqué. Oh, ce sera au-dessus. Ça n'a pas été le cas sur le but de Benzema. Ça ne l'était pas non plus sur cette situation pour By sa teda tie majstrovské oslavy ešte posunuli do stredu. Videli zaujímavú streleckú vizitku od Kylian. Il y a peu de temps, euh, bah, il s'est rompu les, les ligaments de- d'un genou et, et il est re- Na transição ofensiva, o Urawa Red Diamonds. Aí está Mbappé de Trivela. Seria a sada još Francuska može postići drugi. Prazan je gol. Сейчас они еще пропустят второй мяч под э, убаюкивающие твои разговоры о таблице турнирной. <laughs> Видит Неймара, дает Неймару, Неймар пропускает Мбаппе! После как партнер, Неймар пропустил на него мяч.